И така, здравейте всички! Аз съм Нупи и днес в този клип познайте какво ще правим. Ами, не мисля, че ще познаете, <laughs> така че нека да започваме. Сега ето тук съм се подготвила. Да, става нощ. Значи, на сутринта ще ходим. Пред, предния арам го взех, затова сега се направя. Не, аз не имам панталони ще може... Да, мога да се направят панталони или по-скоро ще... Да. <laughs> ма ще трябва да съединям клиповете. Добре. Значи направих си Iron, Iron Това е супер. Поне вече... Поне една броня. Добре става нощ. Не мога да се легна. Супер просто. Е, добре. Значи. Iron го изхъбихме. И вече сега си и и ръчната отиваме да правим едно нещо. И сега. Да, имаме дърво в себе си. Сега. Значи, правички. Е така правя. Обаче няма да ми стигне. Изхъбих цялото дърво. Да. Сега, какво искам да направя? А, е, значи, сега първо. Махам лианите. <laughs> Е, няма нищо. Така, сега и без това трябва да го изрязвам. Е, да го събера в не помня как се казваше. Уау! Э, добре. Тук е пораснал доста. Чайте се, че тук тревата преч. Честно казвам, не знам за какво са милианите, ама могат да ми потрябват в придвижването. А, да. А че... Събирам. Да, се обирам. Ти... Така, тук няма повече. Добре. Така, и сега остана... Чак, там не знам защо има листа. Добре, обираме и тези лиани. И, и чупим и това дърво. Така, така, така, така. добре, сега слизаме долу. И правим дъски. Да. Сега първо трябва да направим най-много огради. Е така. И сега вече е тук. Даже две трябва да направя. Е така. Добре. Всичко е окей. Сега обаче... А... Честно казано, знам даже къде мога да ги сложа овцете. А, да. Хм. Те, понеже са много и... Хм. Кой май съм два блока? Да, тук са два блока. Ами... Хм... Хм. Добре. Сега, значи взимам цялата, целият дърт, е, който имам. и сега просто тук трябва да разравна. Да, ще го правя просто отгоре. Така. това ще го преместа. транс, администрация Махну. Только, Опа. Отворим. Це така має тук. І все бачиться треба саму до саму граєте і допушно вечір до Угу. Моля да това. Бягаме тук. Тук обаче трябва да сложа още дърт, защото иначе няма да мога да слеза. А, така, така, така, така. Да излеза по-точно. Или да слеза, не знам. И сега първо трябва да щупа тея работи. Ще си направим бисквитки. Така, добре. Сега тук трябва да го купая. Е така и сега остава е това да го скупая. Не е само това. <laughs> Нямам. Така, сега аз искам да не могат да влезат някакви мобове вътре. Затова изкопаваме това, обаче тук трябва и тук така да го сложа. Да разбера къде е. Така, така, така, така. Опа. Така, че това го чупим се. на дърт, защото е важен. <laughs> важен дърт. Оф, че ми е ладно. Е, идеално просто. Просто перфект. <laughs> Останаха ми още 4, ама и те ще ми потрябват. Защото все тук искам да... Да? Е... Да, блин. е, как така се получава? Ето. Супер. Добре, сега купаваме това. Така, купаваме. И сега сядаме просто дърт. Опа. А, така, така и готово. Добре. Сега, тук почвам да запълвам. Първо, е така. сега обаче ми трябва пшеницата. Айде, ате, идете. се оставяме и бързо тук почваме да запълваме. Преди отново да са влезнали вътре. Не, не падайте, не падайте. Плиз, не падайте вдолу. А, а, мисля, че дърта ми свърши. И се чуда как така му дърта да е свършил. Добре, сега слагаме е така, pod kraj i kap dwie nogi wtedy zabierać w jak fogą jak to dwie nogi prosto o super dure Ся. та самая тук дуже тобто бачить не могла виростати тука дуже. Все. Виберемо. І єдина тука. О, така. Все. Ммм, чать. Чать, все. Бачимо. Я размножался сиво. Такава со стакава. Только просто это как размножава. Че как... Така и те... Така. Идеално. Супер. Добре. Сега. Тук ги оставим овцете. Сега сбираме овце. Така, бираме градината. Тобто ага. Семена. Підемо. Добре. Беремо царстак. Царстак семена лав. Добре. Засаждаємо. Точно стак. Кого не самого точно стак семена. Ідеально. Хм. Мога да си направя червена овца и жълта. О, мога да направя оранжева. Супер, просто, супер. Три и още едно. Идеално. Супер! Хора, сега ще имаме оранжеви овце, жълти овце. Това ще бъде много яко. Така, така, четири жълти овце трябва да имаме и 4 червени. Аз не повече бели. А, ето още една. Дъгдуцата. <laughs> Добре. Вземна пшеницата. Ого. Значи, а, не мога още. Чени. да отиваме да си ляпнем, защото вече е нощ. Така. Спим. И сега искам да нещо. Без да искам го натиснах. Идеално. Добре. Така, ядем. Трябва, сега като този клип, трябва да видя рецептата. е, аз съм клипа на Майнкрафт. Имам рецепта. О, идеално! Чакай. А, да, е. Имам рецепта, книга на Майнкрафт с рецепти и не само с рецепти, имам и там доста работи. Там има рецептата за бисквитки. <laughs> да. Добре. Сега обаче ми трябва мотика. Аз отдавна не съм ползвал мутиката. <laughs> Отварям, защото пак ще трябва да ви. Сега отиваме ето, на това е сърце. Сега тук трябва да разкопая малко. Тук малко да е изравна. Добре. Така, мисля, че е идеално. Че е така, така, така. Добре, момент. А, Бачився. Брали только опять каша же будет. Такая добрая, Да. Дуре. Ця. <laughs> Ця бачка дубина. Правда? Наче. Тикво. расте само насам. Значи, тук трябва да има какво. Значи, чет. Това обаче тук също ще го изкопая, ако тази тиква реши да тръгне насам. Ама не, не, не, не. Чайте сега. Значи, тук съм в момента кадърт. да не може да расте. И сега лук. Добре. Тук също слагаме тиква. Не знам, че изказвам за какво сме толкова с много тикви, ама нека да си имам. А, обаче, ето тук вече ще бъде за Тук ще бъде задница. А, трябва да се върна пак в джунглата. Значи ами така, това трябва да расте нататък. Това насам трябва да расте. А. Значи, не трябва да го има. Угу. Едната или насам ще порасте, другата или не там. Да, така ще расте. 12 тока. Тока, там, тока, условно така. Тука само за деня. Да. Кастърста насам, те на насам. идеально, Да. Супер. Така. Предполагам, вече мога да ви размножавам. Сега проверим. Да, мога. Жълтата, сега ще видим чешую. Оранжево. Супер. Супер. Ей, чакайте, чакайте, чакайте, много сме. Добре, айде, тази с тази. Имаме две оранжеви. Айде да искам колата. Значи сега. А, това бебе още не е пораснало. Айде, де. Къде изядем цялата пшеница? Това е овцата. Няма нищо. Добре, сега слагаме всички работи тук. И сега взимаме листата. Така и ето... А, това забрахме да го засъда и това. Това има още време. Ене още. это с... Така. Тупнастись. За что мне много? А -а -а. И что? Така, така, сапак шагнуть. Така. И още 8 има. Това и палеците дали могат да влизат. Че ще се бъднат. <laughs> е, е, е, къш от вратите. Така. Имам. Сега взимаме тук. Така слагаме. Ой, чакайте. Чайте, чайте, чайте. Е тук така, тук така, тук е така. И тук е така. И ми трябва още едно дърво. Тук е торче трябва обаче да го слагаме тук. А, тук е... Какво е гарното тук? Трябва през един блок към тук. Че все, А, просто чупай тук. Така. А че е тук малко грозничко е така. И слагаме до тук. така. Добре, засаждаме така. И супер. Ой. Е, хора, надявам се този клип да ви е харесал. Слагайте лайкове, абонирайте се за канала ми. Това беше каква част беше това? Седма част. Днес направихме нова територия за овцете. Направихме градината. А, също така направихме още една градинка за тикви и за птини. Обаче, значи, едините още ги няма, обаче следващия епизод ще бъде много яко. И надявам се, ако ви е харесал, ставете лайква, абонирайте се канала, натискайте звънчето, за да получавате съобщения, когато кача нов клип влезете в Discord групата, добавяйте ме в Discord групата, линк долу в описанието, също така вижте описанието, просто там има всичко. Е, абонирайте се и ще се видим в следващия клип. Чао, чао!